Herzlich willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, ich sehe das Geschenk, ist das äh, für mich? Das Geschenk soll ein Sinnbild sein, für das du dich auch selber kannst beschenken kannst. Aha. Hm. Und wie mache ich das? Was ist dein Tipp? Tut mal heute ganz bewusst fünf Menschen euer herzlichste Lächeln schenken. Ein paar Sekunden Lächeln geben ein paar Stunden Freude. Damit dürft ihr euch selber beschenken und es stärkt auch das Immunsystem. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibe gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.